ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးမက်ဆိုဆိုရင်းနဲ့မောင်အောင်မျိုးရင်းမောင်နှမညောင်ကလည်းလက်ဆွဲညံတဲ့ ring တရားကိုပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ပြည်ပြည်ပလာဝိဒေကိုပြုပါကိုစားပြီးရှေဝါရောရှေဝါပါပါလို့ရှိလို့ ring တစ်ထောင်မတ်တီပြရပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင် ဆက်လက်ပြီး CSC ပြပပါဝေးထောက်ပံ့တပ်စု G40 မှာမက် ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးလက်ပေါင်းမျိုးဦးဝင်းဆွေဒေါ်ချောကေမိသားစုကလည်းရွှေလန်းပေါက်ရွှေလန်းကတ်တီးတရားဖြင့်ရင်းငစ်တရားဖြင့်ပါဝင်လူတိုင်းရဲ့အမည်မပေါ်လို့လူအလူရှင်တို့မှာရွှေလန်းကတ်တရားဖြင့်ပါဝင်လူတိုင်းခဲ့ပါတယ်ရှင်ပါရှင်ဆက်လက်ပြီး 20လက်ရည်စက်ရုံမှာကရင်ပညာအဖွဲ့ကလည်းအလူလုံးဝေးရင်းကြီး1180ပြည့်ပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကိုစားဝဲအောင်နဲ့မောက်ဂျူလိုင်မိုးတို့ကလည်းငကတ်တီနဲ့လက်စော့တဝဲပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီး ကိုယ်တော်ဒီမိသားစုကလည်းနိုင်တစ်ခုဖြင့်ပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆက်လက်ပြီးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွဲလာတဲ့စေတနာရှင်ဒီသားလူများအားလုံးကိုရင်းသားလူများအားလုံးဟာတက်ကောင်းတယ်ပါလေနတ်တော် ဆိုမျိုးဘုဇဗေနမကံမှာရင်းကိတော့လာဆရာတော်ဆက်ပြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပါသူနဲ့ဆိုရင်ဒီဂျင်းနာပွဲမှာဆရာရှင်သာဝရဖောင်ဒေးရှင်းကိုငွေမာမာပစ်တယ်လို့ပြောတာပါခင်ဗျာအော်နောက်ပါသူတို့ဒီပေါ်မှာသူချက်ကပြောရတာ စိတ်ကလေးတော့ရတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆက်လက်ပြီးလက်ထိုးရမိုးကြီးမြို့နယ်ကိုနိုင်ရဲ့တငယ်ချင်းများပါလေရေကြီးပေါက်ရပြင်ပါဝင်လှည့်ခဲ့ပါတယ်ရှင် ကာယအားလုံးပဲနေရာပြောင်းလိုက်အောင်မျိုးတော်ဒီနေ့ဆရာဆိုပါကိုကျော်လူနဲ့အဖက်ကဘုသူကိုယ်တော်ရစက္ကန့်နာမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ ွာမိုက်ရိုးရလို့ပြန်ဆက်လို့ရှိအောင်ပဲဆိုတာမပြန်မချင်းတော့ကမ္ဘာအချိန်ပြည့်တာဆော့ကြတော့ဘုံတော့နောက်လို့ရှိရင်ပြန်အောင် Okay ပါရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေကိုယ်စင်ပေါင်းလို့ရှင်ယခုအစီအစဉ်ကတော့အပရိတ်ကများအားလုံးရဲ့ဥဒေဝတ္ထုတို့ကို ကဲအားလုံးပဲရည်ရွယ်ချမ်းသာအောင်